そうだねうんうんじゃあみんな発表するねこの曲の題名は七色 です二人合わせてメモリーズ ってみて は「笑ってゆこう」笑ってゆこうちょっと違うじゃない難しいねこって難しいねあ、ビーズちゃんどうなの歌ってみてそうだな笑顔でいるとハッピーになれる よ 歌いすぎちゃったね。うもうね、声が出ないんだよ。リズちゃんどうするこうなったら、プロに頼もう。そうだね。ということで、プロの方、お願いしまーす。 でまたちょっと違う気がするえ違ったかなうんじゃあ聞いてもらおうかそうだねうん よみんな今日の特訓はどうだったかな特訓してほしいものがあればここにコメントしてねみんなのコメント待ってるよ最後まで見てくれてどうもありがとうチャンネル登録といいねボタン押してくれるとメモタン